7か月間ずっと入院してて、うん、そこからでも子育て2歳からどうでしたって言ったらすごいざっくりですけどちょっと記憶ないかもしれない皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこですえ今日はですね今大阪に来てましてちょっと今見切れてる <laughs> 見切れてるんですがあでも顔出しなしでちょっとゲストさんが来てます車椅子で子育てる人してる人のお話を聞きたくて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 今おいくつで車椅子になったのは何歳からですか今33歳で、車椅子になったのは28歳の時、うん、5年前ですえー、じゃあほとんどあんまり私と車椅子あ経歴はそうですね変わらないですねそうですね、えー、じゃあなんで車椅子になったのかとあと今の体の、まあ、状態というか、教えてください、はい えー、と私が車椅子になったのは病気だったんですね、脊髄炎っていう病気で車椅子になってしまってで、えっ、と、おへそから下の感覚が鈍いというか、うん、られてるのは分かるけど、うん、温度感覚っていうのはちょっと鈍いかなって感じ自力で動かすことはどれくらいできるんですか 右足は結構まだ動くんですけど、左足は蹴れるんですかあ蹴れますこんぐらいでもあピーはできないけどそうですでも左はもうほぼ、えー、どうやって動かしてたっけ足ぐらいの勢いで動かへんかなって感じで、うんえー、でもこれで触られた感覚はあるんですかわかります今触られてた、えー、不思議ですよねねえー、じゃあ その、まあ、さっきちょっと話しましたけど歩行器だったら右重心とかで歩くって感じですかいやあの一応こうピックアップっていうこうなこの字型の歩行器ではなんとか、うん、動いてるかなって感じ座りながらだと左難しいけど、うんはい、立ったらなんとなくなんとなくだから階段とかも、えー、手すりとかがあれば、登れる感じなんですけど。えー 今ここで左足を動かしてみてくださいって言われたら動かないんですえー、不思議ねすごいですよね、ね、 <laughs> え体幹はありますかこういうなんかあこんとかは全然いけますあ中腰には全然なれるいけます、まあ、背もたれがなくても、うん、まあ、座って笑われます <laughs> ちょっとコンパクトな車椅子でも <laughs> よかったな、にっちょっとぎョギョしかったで そうなんですよ、えー、そうなのじゃあ脊脊髄炎ってあれですよねなんかまあ結構急になんか風邪ひいた時とかなんか急になるとかそうなんですよ一応なんかいろんな原因調べてもらったんですけど、うん、結果分からなくて、うん、そのもしかしたら出産が原因で、うん、こう言ったら赤ちゃんって異物というか、だからそれがこう体の中でおかしくなってしまって なったのかもしれないねみたいな感じやったんですよじゃあその脊椎炎になったのは、はい、えーと、今お子さん2人いらっしゃるじゃないですか、はい、1人目を産んだ時ですそうです1人目が1歳2ヶ月の時に入院して、うん、最初は足が動かなくな動きにくくなって、で整形外科に行ったんですよ、うん、なら股関節 まあ、手術しましょうって言われて、で股関節も手術して、うん、でリハビリをしてたのに全然足が動かなくて、うん、でこれもしかしたらちゃうのかもって言って神経の方調べてもらったら、うん、そっちやったって感じが一応流れなんですけど。そうなんですね、はい、入院そこからしました入院しました7ヶ月間ずっと入院してて、そこからでも子育て2歳からって どうでしたって言ったらすごいざっくりですけど上の子の時なんかもう、うん、記憶ないかもしれないなんかもうでもバタバタすぎてそうですあの自分も今のこの体になれるのもそうやし、リズムを作っていくのに必死で、うん、ちょっと記憶ないかもしれないお父さんお母さんと一緒いらっしゃるんですかあえっと同じマンション内に の私の両親がいてて、っていう感じででこう助けてもらってるって感じなん去年出産して、まあ、その車椅子で妊婦さんなるわけじゃないですか。私のなんとなくのイメージですけどやっぱ車椅子のこの乗りよりまず異常が、お腹大きいとここに重りをつけて異常するから、どれくらいまず大変なのかなっていうのが一つすごく疑問で。 後期になってくると、うん、椅子から椅子とかはまだ大丈夫なんですけど、うん、階段とか登るのとかもあそっかもう 100m 走走ったっていうぐらい <laughs> もうちょっと1個上がるだけでぜいぜい言うぐらい、うん、しんどかったかなっていう感じですねあとは夏生まれなんですけどやっぱ妊婦さんって 元から暑いんですよすごいずっと、うん、汗かいてるって感じでずっと暑い暑いって言ってたイメージがありますね。そうかじゃあその車椅子上に別にいる時はそんなに大変なことなかったですそうですね車椅子に乗ってては大変なことあんまりむくみが一番しんどくってなるほど こう象の足みたいになるんですよ、うん、ほんまにもうパンパンに、でこう茶髪ストッキングみたいな履いてもこの足が出てる部分が次うっ血してくるんですよわかるわかりますわかりますそれがもうやっぱひどかったからずっとこう足上げて、うん、あの夜寝ても、うん、もうほんまに数十分したらまた象の足に戻ってる朝戻ってて。 ずっと主人にマッサージしてもらったりとかむくみがしんどすぎて早く産みたいってなってました <laughs> えじゃああのじゃあ産婦人科病院さんは、えーと、く同じ1人目と同じ産婦人科さんに行たんですか違います1人目の時と違うところで、うん、えっと、2人目はもともと私が通ってる病院に、うん、まあ、カルテとかも共有できるんで、 そういう面で大学附属病院みたいなとこに今通ってるんですけどそこ一択でしただから探してはないですねそうなんだ出産をするときに生きることはできるんですかですけど私はその、股関節の手術を先にしてしまっててそこの先生に、もし2人目とか欲しい時は手を切開にしてねって言われたんですよ。 だからどっちみち車椅子になってなくても帝王切開やったんで、うんうんうん、2人目は帝王切開って感じで産んだ痛いが分かるんですよねあ痛いのも鈍いんですけど、うん、もう全然感じるぐらい痛かったですへえ生理痛もありある人ですか車椅子になる前はあったんですけど、うん、車椅子になってからは生理痛がなくて、 感じないのかもしれないし感じないかもしれないしなくなったのかもしれないですけど、お腹痛いは分かるんですかなんかお腹下したなとかお腹お腹くあ下さない下し下したことないかもね強い強いなんか言われてみたらないかもしれないそうなんだ、はい、えすごい不思議ですねじゃあでもその横に切るんですか縦に切るんですかあ縦ですなんかあの ビキニ着るんやったら横、でどうしますかみたいな聞かれるんですけどもビキニなんか着いひんから <laughs> もうあたででみたいななんかこう子宮の病気とかなった時に、それに沿ってなんかこう、着れるから例えば3人目とか、そういうのとかも。踏まえたんやったら縦の方がいいですよみたいな、ただビキに着たかった横の方がいいですよって言われて 私もうお腹痛いじゃないですか <laughs> ビキニとかどうでもええねんみたいなえー、そんなに痛いんだでもう立てて立てみたいなえー、えそれって見せてもらえるんですか傷見ます見たいえ映りませんよねないえ1年経ったか経ってないかくらいとかですよねそうです結構やっぱケロイドみたいになってるんですけどわかりますかねこうわかりますこれ本当だえケロイド体質ですかあ いや多分結構みんなこんな感じかもしれませんだからでもめっちゃパンツに隠れますねあパンツには隠れますイメージへそからビーって切るのかと思ってたもうちょっとしたかもしれないなんか V の V, v の <laughs> おけが入るちょっと上くらいみたいなあそうですそうです だからまあハイウエストだったら全然あ全然あそうなんだハイウエストのビキニやったら着れると思います、でも一番困ったのが、うん、背中にね麻酔されるんですよ全身麻酔とかじゃなくって産む時に脊髄の方からこう注射されるんですけど腰らへんそれが効いてるか効いてへんかを冷たい棒みたいなんでどうですかみたいな言われるんですよただそれが分からんくって効いてるか効いてへんか みたいな感じでしばらくなんか麻酔科の先生が、なんか大丈夫かな大丈夫かなみたいになってるんですよ、うん、でとりあえず切ってみて痛かったら全身麻酔にしようみたいなみたいな感じがあって <laughs> 入院生活中困ることってなかったですか車椅子であんまりなかったかな基本的に看護師さんがこう赤ちゃんの管理もしてくれるし私の体のことも傷が ってくれるんで赤ちゃんが泣いたらおっぱいの時だけ連れてきてくれるって形をとってくれてましたね。その時に2人目産んどけばよかったって絶対思いたくないと思ったんですよ、うんうんうん、親とかにも相談して、助けてもらう部分はあると思うからってことで言ったら、まあ。